6 de junho chegou. Com o desembarque da Normandia, a terceira frente de guerra se abre e a libertação da Europa começa. As praias de Juno, Omaha, Sword, Utah e Gold veem centenas de milhares de homens desembarcando, estabelecendo as primeiras cabeças de praia. O principal objetivo é a tomada de Cherburgo, a fim de estabelecer um porto permanente, através do qual receber os suprimentos e reforços necessários para fortalecer suas posições e continuar o avanço pelo continente. Mas as tropas de Wehrmacht, lideradas por Erling Rommel, inicialmente confusas pela surpresa, estão se reorganizando para lançar um forte contra-ataque e empurrar as tropas aliadas de voltas para o mar. Durante a semana de 19 de junho, eclodiram violentas tempestades no lago, que desativou os portos da campanha Mulberry Harbors, estabelecidos nas praias da Normandia, a tomada de Cherburgo é vital para receber os reforços. E, acima de tudo, as unidades blindadas com que fazer frente às divisões panzeras alemães. Um dos combates mais desesperados da guerra está prestes a eclodir na boca da Normandia. Saudações, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos 2, Homens de Coragem! I'm always waiting around for you guys. How rude. Hey, Sapper, what do you have to say to that? Well, I'd be a lot faster if I didn't have to carry all this equipment. You would still be carrying your beer belly. <laughs> Silence! I'm trying to communicate with headquarters. We're in position, sir. Awaiting orders. As you know, we have sent you to Brittany in France to find and bring home a soldier of great importance to our war effort. Excuse me, sir. We're the best in the business. Leave it to us. Of course we are. But the town center looks like some sort of Nazi convention. It looks like army intelligence hasn't done its job. Again. Indeed. There are large groups of German soldiers and enemy snipers. I can send reinforcements if you want to wait. That's not our style, sir. We can do it ourselves. Well, what can you see? There's a group of Allied soldiers trapped in the church. Doesn't look like they're having a lot of fun. This is where we'll find our man. His name is Smith. In his final communication with us, he was in urgent need of medical assistance. We'll need to find a first aid kit. This looks like my kind of mission. The river's edge will be full of mines. It's what I'd do. We'll have to use the enemy resources too. We'll stay in contact via the radio, sir. Over and out. Right, come on, let's go. Give me room! Sie greifen an! Halt! Halt! Brrr. Sofort hinlegen! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Halt! Da ist er lang! Halt! halt! Jetzt bist du fällig. Hey! Halt! Stehen bleiben! Halt! Halt! Hey! Halt! Halt! Da ist er lang! Halt! Sind die hierher da gelangt? ist er lang! Hier, só sobrou o ladrão. It's not our style. It's not our style. We'll never learn to say no. Good choice, Colonel. Muito bem, parece que é o ladrão que vai ter que decidir a parada. Vamos lá. Yes. A primeira coisa que ele vai fazer é libertar o Banha Verde. Vamos lá. Yep. Aham. Uh -huh. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like! Pronto, chegamos. Yes? Yeah. Pronto, agora com o na verde as coisas vão ficar bem mais fáceis. Good. Nessa missão você pode abrir a porta por dentro com o ladrão ou arrombar a porta por fora com o boi na verde. Leave it to me. Yes? Huh? Ok. vai, vai, vai. vai. <sighs> <sighs> <sighs> Ah, Buena Verde é f... Pra fazer isso, você tem que apertar o, o Shift ah. e dar um duplo clique. Tem que dar uma distância mínima. Não. Aham. Tell me. Pronto, o sapador tá aqui. Yes? Aham. Pronto, chegamos no zapador. Aham. Agora só falta o sniper. No problem. Yeah. Gut. Gut. Moin. Ok. Ah, as velhas táticas nunca falham. Good. Leave it to me. Subindo. Yes? Huh? Good. Mine. Beleza! Done. Good. Opa, bônus. Mine. Leave it to me. Good. E aí, tá curtindo o vídeo, soldado? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Yes? <clears throat> okay. <clears throat> okay. Huh? Mine. Yes? Collins. Huh? Bye, bye, bye, bye, bye. Ah, moleque! Leave it to me. E mais um bônus. Good. Grande boina verde. Aham. Uh -huh. Granadas. That's it. I'm ready. E vamos usar aqui uma tática. Leave it to me. Good. Prasimo. Good. Mine. Prasimo. This is mine. Was war das denn? Gut. Gut. Pronto. Good choice, Colonel. Muito bem, vamos libertar o sniper agora. Gordon's there. Pronto, o sniper tá nessa próxima casa aí. Yeah. Good. Tell me. Ok. Yeah. Good. Yes? them Tell me, Gordon's there. Yes? Pronto, sniper libertado. Yes. Done. Yeah. Mine. Delicate work. Yes? Okay. No problem. That's it. Yes? Hmm. Esse jogo dá suporte para multiplayer. E eu gostaria de testar online esse jogo. Haha! Se você quiser jogar uma partida comigo, acesse o link que está na descrição do vídeo. Acesse nosso Discord done. E agora é a vez do Sniper entrar em ação. livre. Ok. Me? Tell me. Vamos lá. Move it, guys. Ready, sir. Hmm. Huh? Moin. E agora um segredo. Esse é o único ponto de todo o uh-huh. rio que você pode passar sem que exploda uma mina. <laughs> e agora, passagem secreta. Yes! Hum. E mais um bônus. no doubt. Okay. Yes? It's done. Okay. Uh-huh. Huh? I love us. Muito bem, cruzando o rio. Let's do it. Hurry. Yep. Going there. was an art. Already there. Ah, moleque! Grande, Lupin! Ih, olha o rato! I was born for this. Uh-huh. Okay. Yeah. Me? Yeah. Pronto. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pronto, chegamos no soldado Smith. I'm ready. Yes? Huh? Me? Haha. <laughs> uh-huh. about time. Yeah. Muito bem, pessoal. We're ready. Chegamos. Ready. Por aqui, por aqui. Go! Descendo. We're on our way. Tell me, Muito bem, agora precisaremos sair daqui. Bom, Zé. E aqui vai outra dica. A arma dos soldados aliados tem munição infinita. Então você pode trocar a arma comum pela arma deles. Assim você não vai ter que se preocupar com munição. Yep. That's my job, sir. Vai, vai, vai, vai, vai. Let's go. Yeah. Yep. Hey, French! We're on our way. Let's go. Let's go. We're ready. Yeah, yeah. We're ready. Yes? We're ready. Team. Yes? Come on! Tell me, Okay? Yes? Ready! Yeah. Okay? Yes? Uh-huh. Uh-huh. Tell me, Let's go. Yeah. Yep. Yeah. Uh-huh. Ready! Let's go! Let's go! Me? A time. Ha ha! All right, crystal clear. All right. Muito bem, falta um. Uh -huh. Crystal clear. Ok. Pronto, snipers eliminados. Haha! Aha! Uh-huh. Ah, no, I foi like visto. That. Corre. Okay. We're waiting. Something else? Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Tell me. Hã? Muito bem, agora precisaremos levar o Smith até o rádio. Let's That's my job, sir. Yes? Ready! Muito bem, cruzando a ponte. Ready, sir. Where aware. ready. Ra, via livre. We are ready, yeah? Ready! Huh? <laughs> okay. Okay. Okay. La vai bomba! No problem. That's it. Pronto. Tell me. We're ready. E agora, soldado Smith. Me? Showtime! O ladrão vem junto que é pra abrir o cofre. We're on a... Tell me. Yep. É, se você não tivesse coletado todos os bônus, a missão terminaria aqui. Yes, sir. Beleza, conseguimos. I'm glad to hear you're well. I wish I had better news for you. The enemy have fled the area but are regrouping outside the town. The enemy attack is imminent. and they will try to take the town centre. Watch your back as it seems they have you surrounded on all sides. A column of armoured vehicles are approaching from the north. You have to try to stop the tanks from crossing the bridge. If they do, make sure that's the last thing they do. Si, señor. Good choice, Colonel. Muito bem. Yep. Vamos nos preparar aqui para receber os inimigos. Primeiro de tudo, uh oh. -huh. o ladrão vai pegar a bazuca. Para o sapador. Yes? Ok. Going. Agora ele volta. Ok. Ok. Também vamos pegar minas terrestres. Okay. That's it. No problem. It's done, yeah? Uh-huh. Agreed. No problem. No problem. That's it. Muito bem, colocando as minas. That's it. I was trained for this. Pronto, tudo armado agora. Colocando uma bombinha aqui. Yes, sir. E uma mina mais parruda aqui. Isso aqui é para Isso aqui é anti-tanque. Ok. We're aware e agora todos pra dentro. Let's go. Yeah. Você vem pra cá. Yeah. Você vem pra cá. Yeah. Vocês dois sobem. Fine. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. E vocês três vigiam a entrada. Ready. Muito bem. Yes. E aqui está um segredo que eu demorei para descobrir. We're ready. E se você apertar o Ctrl e clicar com o botão direito do mouse, uh -huh. você consegue mudar a direção para onde o soldado está mirando. Você ainda pode escolher a arma que você quer yeah. que ele fique mirando, olha só. Você ainda pode fazer isso com todo mundo selecionado. Awaiting orders, sir. Ctrl e botão direito. I'm ready. Opa, pera aí, ficou um Zé Ruela aqui esquecido. Sai daí! Where where? Venha para cá. Come on! Muito bem, é impossível entrar aí. Tell me. Yes? Muito bem, todos apostos? Podem vir! Thank you. E olha o tanque aí. Vou reiterar. Opa, mais granadeiros. No way. like this. <laughs> It's ready. próxima!